Είναι πολυδιάστατα, έχουν περισσότερε διαστάσεις, όπω για παράδειγμα είναι μια χορδή. Στην ανάπτυξη των νέων συνθετικών τεχνολογιών να αλλάζουν και να γίνονται υδρόφιλοι. Οι ίδιε οι μεταλλάξει που προκαλούν τον καρκίνο του πνεύμονα επιτυγχάνεται η διασύνδεση των ακαδημαϊκών. Μια ταινία ξεκινάει από μια, αυτό που λέμε, αρχική ιδέα. Έχει δώσει πολλούς και σημαντικούς Έλληνες συνθέτες. Εμείς δηλαδή χρησιμοποιούμε αισθητήρε κίνηση αισθητήρε επιτάχυνση, ασύρματε επικοινωνίε. Είναι πολύ πιο εύκολο να ανοίγει προβλήματα παρά να κλείνει. Οι βασικοί άξονε τη έρευνά μου περιγράφονται από δύο λέξει που λέγονται απογόρευση και πολυπλοκότητα. Μια επικέντρωση σε θέματα καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Η συσσωμάτωση αγορών και οικονομιών. Ήταν η μείωση του βάρου των οχημάτων. Να πάρει τι ορθότερε αποφάσει. Προέρχεται από μια ελληνική καινοτομία που ακούει στο όνομα Aqua τα οχήματα κατασκευάζονται εξ αρχής στα εργαστήριά μας.